Nie było łódkę. Co, ja, co właśnie zrobiliśmy? Właśnie skomunikowaliśmy się po raz pierwszy z naszym nowym Arduino. Tutaj mam Arduino. Jesteśmy w stanie kontrolować tu diodę. Komunikujemy się. Cyk, cyk. Tutaj sobie naciska guziki, naciśnie guzik. 0, 1, 0, 1. Na razie komunikacja przebiega czysto binarnie. A tutaj włączamy sobie to wiemy. Teraz 0. O, teraz 1. 0. O, spoko. Nasz pierwszy programik yy, Arduino. Ha!